Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan semua dipermudah urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu uh, bagaimana cara menambah follower dari followers orang lain. Jadi, dengan kata lain, kita bisa memindahkan followers dari kompetitor, dari teman kita, atau dari orang lain dengan cara yang baik dan halal. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah klik subscribe. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Jadi teman-teman, <clears throat> ini adalah cara yang baik jadi kita tidak harus eh, sering-sering uh, untuk upload konten jadi tanpa mengupload konten pun tanpa memposting konten pun kita bisa mendapatkan followers dari orang lain dan ini strategi yang dilupakan oleh para user Instagram oke jadi teman-teman ini adalah strategi menambah follower dengan cara gratis dan bisa dan jika kita berhasil kita bisa mendapatkan 100 followers dalam satu hari tanpa memposting konten apa bisa beneran bisa bagaimana caranya ini dia Sagres Instagram jadi Sagres itu adalah rekomendasi atau pengajuan dari Instagram jadi teman-teman, ini adalah strategi yang dilupakan oleh pemain Instagram. Jadi teman-teman, ini bisa kita gunakan strateginya yaitu strategi Instagram. Jadi akun Instagram kita akan direkomendasikan, disarankan kepada user lain setelah memfollow uh, akun Instagram yang lain. <laughs> Jadi teman-teman di sini kita nggak perlu memikirkan, nggak perlu pusing-pusing uh, memikirkan konten, nggak perlu memposting konten, tapi kita tanpa kita sadari followers kita nambah terus. Jadi enak kan uh, tanpa mengupload konten, tanpa pusing mikirin hashtag, tiba-tiba followers kita nambah terus dan ini sangat baik strateginya jadi teman-teman bagaimana agar follower kita nambah terus tanpa mengupload konten jadi ya itu dia strateginya target Instagram jadi bagaimana kita bisa direkomendasikan Instagram agar di follow di follow oleh calon followers kita oke okay? ya ini dia uh, apa yang harus kita lakukan pertama adalah nice yang sama jadi maksudnya di sini adalah jika kita kita harus menentukan kepastian dari akun Instagram kita nice-nya itu akun kita itu lebih condong kemana mayoritas kemana atau ceritanya temanya itu lebih tepatnya di mana misalnya ya Misalnya kita punya akun nih, akun Instagram. Kita itu lebih fokusnya tentang wisata di daerah kita. Artinya, niche itu jelas. niche itu tepat. Bahwa uh, akun Instagram kita itu fokusnya itu tentang wisata di daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya, nice. Nice dari akun Instagram. Misalnya seorang tokoh politik Toko politik itu kontennya selalu berisi tentang politik. Dia bicara tentang politik. Artinya nice-nya itu adalah tentang politik. Nah, jadi bagaimana akun Instagram kita ini direkomendasikan oleh Instagram. Sages Instagram muncul di Sages Instagram. Jadi pertama adalah kita harus menentukan nice dulu yang jelas. Artinya kalau nice-nya jelas, kita tahu nih akun Instagram yang mana yang uh, Instagram akan merekomendasikan ke ke akun Instagram yang sama dengan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita campur aduk, terus akun Instagram kita kadang ada yang jualan, jualan ini, jualan tas, jualan kuliner, jualan madu, bingung nanti Instagramnya. Ini jualan apa sih? Tapi kalau misalnya akun Instagram kita, misalnya ini cerita tentang akun bisnis ya, akun jualan ya kalau misalnya akun Instagram kita tentang baju syari misalnya ya begitu orang follow ya konten Instagram yang bicara dengan baju syari kita otomatis akan dibantu Instagram untuk direkomendasikan agar di follow juga jadi di situ maksudnya jadi teman-teman yang memiliki akun ya segera pastikan bahwa akun Instagram tersebut itu nice itu kemana harus jelas nah, disinilah peran pentingnya nice dari akun Instagram kita kenapa Instagram akan membantu ya merekomendasikan ya akun Instagram kita ke nice yang sama atau yang relevan atau yang mirip atau lebih condongnya ke sama karena kompetitornya lebih besar sekarang pemain Instagram. Oke, kedua, konten yang sama. Jadi sama ya, seperti saya bilang tadi. Kalau nice nya sama, pasti otomatis nih, kontennya pasti mirip-mirip, pasti akan sama. Ya, jadi bagaimana kita, jadi kalau misalnya kita pemain kecil nih, baru nih, tapi kita niche-nya udah jelas. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nih, dapat ide konten. Jadi ini saya kasih bocoran misalnya gini, kita misalnya uh, jualan baju kaos ya, baju misalnya kaos distro misalnya, kita tinggal cari ya uh, akun Instagram yang nice-nya itu jual, jual kaos distro. Nah, jadi dari itu kita bisa mendapat inspirasi dari kontennya dan kita bisa bukan meniru ya, ya mirip lah kita buat postingan dari kaos distro tersebut. Jadi artinya bisnisnya sama, yang dijual sama, otomatis nice akun Instagramnya pasti sama kalau dia konsisten ya. Dan kita bisa mendapatkan ide dari tersebut. Jadi artinya seperti ini, kalau ada customer atau orang lain yang mengklik akun dari kaos distro yang itu, yang gede, yang besar, yang sudah besar, itu otomatis Instagram akan rekomendasikan akun kita. Dan kalau misalnya orang sudah memiliki kebutuhan dari kaos distro, dia akan follow yang besar dulu. Setelah dia follow, akan muncul tagas Instagram yang rekomendasikan konten kita. Artinya kita dapat peluang untuk di-follow oleh calon customer atau calon followers kita. Jadi sampai sini ya. Oke ya teman-teman ya. Pertama nice-nya dulu yang jelas. Kedua adalah konten yang sama, maksudnya yang relevan, yang mirip. Bukan sama betul ya bukan ya maksudnya yang sama itu adalah ya sama seperti nya tadi mirip-mirip dia kontennya itu akan otomatis dibantu Instagram untuk direkomendasikan akun Instagram kita di sini adalah peluang untuk kita begitu orang follow ya akun Instagram yang lain akan muncul akun follow uh, akun Instagram kita yang berpeluang akan direkomendasi di apa namanya di follow oleh followers. Oke, okay, ini adalah sering like dan beri komentar. Ingat teman-teman ya, kalau nice yang sama, konten yang sama, jangan mindset itu bahwa mereka adalah kompetitor kita. Sekarang ada waktunya kolaborasi, ya. Mari kita saring like, mari jeda apa tinggalkan komentar. Ingat teman-teman, begitu kita like ya, calon followers yang lain ya itu akan melihat tuh siapa yang like, itu akan berpeluang kita akan didapat like juga postingan kita. Begitu juga komentar. Kita harus seling komentar. Gimana kakak? Wah bajunya kok baju apa kaos baju kaos store bagus-bagus. Begitu <clears throat> followers followers yang lain akan baca komentar kita. Di situ akan ada jejak. Orang akan kepo, orang penasaran nih siapa nih yang beri komentar nah, bisa bisa kita diklik akun kita terus lihat postingan kita bagus mirip dan kebutuhannya emang kaos itu dan kita bisa jadi pilihan gitu teman-teman jadi ya sering-sering lah like jadi saat ini nggak usah malu nggak usah gengsi siapa pemain besarnya itu ya dengan nice yang sama dengan kita maka sering-sering lah memberikan like sering-sering lah berkomentar ingat ya komentar itu adalah komentar yang baik komentar yang positif. Jangan pernah memberikan komentar yang negatif, itu akan mempengaruhi brand dari akun Instagram kita ya. Jadi dengan memberikan komentar, sering memberi like itu menandakan bahwa akun Instagram kita aktif. Dan followers paling suka adalah uh, uh, jika akun Instagram itu aktif ya. Coba teman-teman silahkan coba ya akun Instagram itu jarang posting atau tidak pernah posting, itu followers itu akan uh, otomatis turun. Tapi kalau kita aktif memposting, aktif like, aktif komentar, Instagram akan membantu untuk rekomendasikan akun kita. Jadi itu kuncinya di sana, ya. Bagaimana uh, Instagram membantu kinerja dari akun Instagram kita. Oke, selanjutnya track <clears throat> dan berinteraksi dengan baik. Ya. jadi nggak usah sungkan-sungkan, silakan minta izin di DM, uh, eh, izin ya Eh, tag gitu kalau misalnya oke okay, ya kita tag ya, siapa yang lain tag mungkin uh, ini untuk ini harus saya ta kasih tanda petik saya garis bawahi ya ada akun Instagram yang gede itu dia risih atau nggak mau di tag jadi harus minta izin dulu di DM dulu uh, ya kita <clears throat> bina atau kita menjalin hubungan baik ya uh, ya alhamdulillah kita tag alhamdulillah kalau dia balas tagnya luar biasa ya kita harus jangan pernah mindsetnya itu dia pesaing kita dia kompetitor kita kita harus saling berkolaborasi ya apalagi kita pemain baru bisa kolaborasi dengan pemain besar akun yang followernya besar itu luar biasa jadi jangan teman-teman <clears throat> jadi teman-teman jangan sungkan jangan malu jangan gengsi untuk sering like sering komentar dan sering dm dman untuk bisa diizinkan untuk ngetek kalau udah tag ya alhamdulillah kita dapat <clears throat> apa namanya itu rekomendasi juga dari teman yang kita tag kalau misalnya dia tag kembali jadi ini rahasianya teman-teman oke selanjutnya adalah konsisten posting jadi jangan lupa ya teman-teman ya keasikan sering, eh, sering like keasikan eh, sering beri komentar terus sering tag tag tekan tapi kalau misalnya postingannya jarang ya percuma aja Nah, Instagram apa yang mau direkomendasikannya. Jadi postingan ini, konten ini pengaruh adalah kan akun tuh kan banyak tuh. Orang yang posting kan banyak. Jadi semakin banyak postingan kita, ya rumusnya semakin besar ya konten kita di rekomendasikan atau di Instagram Sages. Jadi di situ rahasianya. Jadi teman-teman ya, teman-teman Instagram Sages itu membantu kita untuk menyebarkan informasi atau menyebarkan dari akun Instagram kita dan berpeluang untuk mendapatkan followers yang banyak. Jadi teman-teman jangan kaget ya, tiba-tiba followersnya nambahnya banyak. Jadi disinilah rahasianya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan Instagram Sages ini untuk menambah followers teman-teman. Ya, dan ini kalau untuk bisnis ini sangat tepat sekali. Kenapa? Target followers kita lebih tertarget ya, lebih jelas dia sesuai dengan target market dari bisnis tersebut atau uh, bisnis online tersebut ya ini bisa diterapkan juga untuk yang memiliki bisnis online ya nomor satu itu utama adalah nice niche-nya harus betul-betul clear harus jelas kedua kontennya harus clear juga jangan campur aduk harus jelas dia sesuai dengan bisnisnya sesuai dengan niche-nya terus sering like ya harus aktif terus ya like komentar hati-hati ini sering like ini ya uh, saya kasih tahu juga hati-hati waspadai adalah spam jangan terlalu banyak like dalam waktu yang berdekatan terus saling komentar saling dm dman berinteraksi dengan baik jalin hubungan baik ya, sering tag dan terakhir adalah konsisten posting yang konten yang baik konten yang bermanfaat bagi calon followers anda ya jadi konten ini adalah yang menentukan <clears throat> salah satu menentukan juga orang memutuskan untuk memberi like, komentar dan follow. Oke, teman-teman, nah ini contoh sagisnya. Ya. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan silahkan di-share video ini kepada teman dan keluarganya agar mendapatkan manfaat yang sama. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi teman-teman yang mau share video ini. Kenapa? Uh, karena salah satu amal jariah itu adalah membagikan ilmu yang bermanfaat atau memberikan kebaikan kepada orang yang lain. Oke, okay, mudah-mudahan tercerahkan. Terima kasih. uh, <clears throat> itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.